aliment to'lash shart bo'lgan shaxs doimiy yashash uchun yoki 3 oydan ortiq muddatga chet davlatga ketmoqchi bo'lsa qonunga muvofiq o'zidan aliment olish huquqiga ega bo'lgan shaxs bilan aliment to'lash to'g'risida kelishuv tuzishi shart bunday kelishuv yozma shaklda tuziladi va notarial tartibda tasdiqlanadi agar bunday kelishuv yozma shaklda tuzilmagan monetarial tartibda tasdiqlanmagan bo'lsa keyinchalik o'zbekiston respublikasi fuqarolik kodeksiga asosan haqiqiy emas deb topilishi mumkin shu sababli agar siz e, aliment to'lash to'g'risida kelishuv tuzmoqchi bo'lsangiz yozma shaklda tuzing va notarial tartibda tasdiqlab qo'ying endi aliment to'lash to'g'risida kelishuvda aliment miqdori taraflarning kelishuviga binoan belgilanadi bunda agar voyaga yetmagan shaxs uchun aliment to'lash to'g'risida kelishuv tuzilayotgan bo'lsa alimentning miqdori e, qonunga muvofiq e, sud tartibida undiriladigan aliment miqdoridan kam bo'lishi mumkin emas agar taraflar aliment to'lash to'g'risida kelishuvga erisha olmasa manfaatdor shaxs sudga murojaat qilishi mumkin bunda sudga quyidagi da'volar bilan murojaat qilishi mumkin ya'ni aliment miqdorini qat'iy summada undirish yoki belgilash alimentni yo'la to'lash aliment uchun e, muayyan mol mulkni berish yoki muayyan mol mulkni garov sifatida qo'yish to'g'risida talab bilan sudga murojaat qilishi mumkin sud bu da'vo talab bo'yicha ishni ko'rib hal qiluv qarori chiqaradi